Taarifa hizo zilianza kusambaa tarehe 25 mwezi huu baada ya ubalozi wa Marekani nchini kutoa tahadhari kwa raia wa nchi hiyo waliopo hapa nchini ya uwezekano wa kutokea kwa uhalifu huo. Msemaji wa jeshi la polisi nchini David Misime amewataka wananchi kuendelea kuwa watulivu na kuendelea na shughuli zao kama kawaida wakati jambo hilo linafanyiwa kazi. Jana tarehe 25 mwezi wa kwanza 2023 katika vyombo vya habari ikiwepo mtandao ya kijamii ilionekana taarifa za tahadhari zikisambaa kutoka ubalozi wa Marekani hapa nchini wakitahadharisha wananchi wao kuhusu uwezekano wa kutokea uhalifu wa kigaidi hasa katika maeneo yale yanayopendwa kutembelewa au yenye mkusanyiko mkubwa na ambayo pia yanatembelewa na wageni. Jeshi la polisi baada ya kuona taarifa hiyo ya tahadhari ikisambaa katika vyombo vya habari, ilianza mara moja kuifanyia kazi taarifa hiyo. Hivyo tunatoa wito kwa wananchi kwamba hali ni shwari, waendelee na shughuli zao maendeleo kama kawaida. Amewataka wananchi kutoa taarifa haraka ili ziweze kufanyiwa kazi pindi wanapoona jambo lenye kutia shaka au watakapoonekana mtu ama watu wanaowatilia mashaka kutokana na mienendo yao. Hali ya ulinzi na usalama wa nchi ni shwari, kwani matukio makubwa ambayo yangeweza kuleta hofu kwa wananchi yanaendelea kudhibitiwa. Hata yale matukio ambayo yametokea yameendelea kushughulikiwa kwa nguvu kubwa na wahalifu wanaendelea kukamatwa kama makamanda polisi na vikosi wanavyoendelea kutoa taarifa zao mara kwa mara. Aidha, jeshi la polisi linaendelea na mikakati yake ya kuzuia uhalifu kwa kiwango kikubwa zaidi kwa mwaka huu wa 2023. Miongoni kwa mikakati ambayo tunaendelea nayo kwa nguvu. Aidha, jeshi la polisi nchini limesisitiza kuwa hali ya ulinzi na usalama hapa nchini ni shwari na kwamba matukio makubwa yanaweza kuleta hofu kwa wananchi yanaendelea kudhibitiwa. Angela Matayo, Star TV.